Well. the person in the place has a problem with her powerful powerful bag bag bag tank strong bag bag bag bag bag bag bag bag I want to thank you all for being here with us today. We have seen such care as you have done for us. If you would be able to support us, we would care about you. a while since we've talked about this type of personeel kadrete waar heb heb kim um er so hard up to put Thank you. Og það pæði svo bara, það pæði að pæði på og það var sörðu bíl. Já, það er það á pæði, það er það á það á það á það á það á það á það á það á það